So, grüß Gott, Herr Lang. Ähm, zuerst einmal beschreiben Sie Special Olympics in drei Worten, bitte. Ein wunderbares Ereignis. Ähm, welche Bedeutung haben die Special Olympics für das Land Steiermark und auch für die Tourismusregion Ramsau am Dachstein und Schlabming? Ja, die Special Olympics, also die World Winterspiele, haben für die Steiermark äh, eine äh, große Bedeutung in mehrerer Hinsicht. Und zwar einmal auf der einen Seite ist es die wirtschaftliche Komponente, der Tourismus, aber vor allem der Sport. Und als Sportlandesrat bin ich natürlich äh, sehr erfreut, dass also die Winterspiele hier in der Steiermark stattfinden. Es ist etwas Beeindruckendes. Äh, wir haben jetzt gesehen, von der Öffnung weg und ich habe am Montag können die äh, Veranstaltungen in Graz besuchen und heute den ganzen Tag hier in der Region äh, Schladming-Ramsau. Es ist etwas Besonderes und ich glaube, das kann man in, in Geld momentan gar nicht ausdrücken, was das für einen Wert hat für die Steiermark. Aber das Besondere ist, und um das geht es, glaube ich, vielen hier, äh, dass es auch äh, um die Inklusion geht, dass es auch darum geht, dass also hier diese äh, Spiele nachhaltig wirken in der Steiermark. Das wird auch unsere Aufgabe sein, dass wir also hier wirklich schauen, dass die Inklusion nicht nur jetzt in diesen Tagen der Winterspiele ein Thema ist hier in der Steiermark, sondern dass wir gemeinsam mit unseren Sportvereinen, mit den Tagverbänden, mit den Fachverbänden die Vereine öffnen. Wir wollen einfach haben, dass alle Menschen in der Steiermark Sport betreiben können. Und glaube ich, da ist genau jetzt die gute Zeit dafür, das auch in der Zukunft äh, neu zu organisieren. Und wie wollen Sie das schaffen, dass dieser Spirit weiterlebt, jetzt nach den Spielen, die Inklusion weitergeht? Also ich habe äh, in den letzten Tagen wurde äh, ein Behindertenausschuss äh, in der Steiermark ins Leben gerufen. Das ist ein, eine es ist neu, das hatten wir bisher nicht. Es sind dort wesentliche Vertreter in diesem Ausschuss und gemeinsam mit den Sportverbänden werden wir also wirklich jetzt schauen, dass wir also hier äh, Projekte ins Leben rufen. Es gibt schon ein ganz tolles Projekt gemeinsam mit der Stadt Graz, Kurt Hohnsinner als Initiator, das Land Steiermark ist dabei, die Lebenshilfe ist dabei, wo wir also wirklich schauen, dass wir also hier gemeinsam etwas machen. Der Sport ist eine gute Gelegenheit, Inklusion zu leben. Und ich glaube, für die Gesellschaft ist es ganz, ganz wichtig, dass wir also über die Schiene Sport äh, hier Inklusion, Inklusion in den nächsten Monaten, aber vor allem auch Jahren in der Steiermark weiterleben. Wird es auch in Zukunft so ähnliche Veranstaltungen geben, glauben Sie, so wie die Special Olympics? Naja, die, die Special Olympics hier in der Steiermark, das ist, ich sage einmal, ein Jahrzehnte-Ereignis. Das werden wir in der nächsten Zeit, so glaube ich, nicht so schnell mehr haben in der Steiermark. Aber ich glaube, dieser Geist, der kann noch lange in der Steiermark nachwirken. Und ich habe ja heute gehört, dass Präsident äh, Winter äh, schon nachdenkt, ob er nicht einmal die Sommerspiele nach Österreich bringen kann. Ich halte das für eine hervorragende Idee, ist nur unterstützenswert. Das wird halt leider nicht in der Steiermark Steiermark möglich sind. Da werden wir in die Bundeshauptstadt müssen, weil das sind noch ganz andere Dimensionen als hier die Winterspiele. Aber ich glaube, mit dieser Organisation, die wir hier sehen im Bereich Schladming, Ramsau, aber auch in der, in der Stadt Graz, da haben wir der Welt schon bewiesen, dass wir solche großartigen Spiele ausrichten können. was ist speziell Ihre Aufgabe als Sportlandesrat bei den Special Olympics? Ich glaube, es ist äh, als Sportlandesrat ist es einmal wichtig, dass man präsent ist, dass man zeigt, äh, dass das Land, also hier die Politik voll hinter diesen äh, Olympischen Spielen sind. Es ist natürlich für mich auch wichtig, einmal Danke zu sagen. Und zwar Danke zu sagen an diese tausenden freiwilligen Helfer, an die Volontärs. Es sind mehr als 3000, die also hier jeden Tag im Einsatz sind. Ohne die würde es gar nicht gehen. Da würde diese Veranstaltung nicht möglich sein. Das natürlich braucht man Sponsoren. Das Land Steiermark setzt auch Geld ein. Das ist vernünftig eingesetzt das Geld geht doch um 5 Millionen Euro, die wir hier also zuschießen, aber wir werden dafür sicher einen Gegenwert erhalten. Vielen Dank. Danke. Danke.